Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы вам расскажем про набедренную платформу S1 с двумя ремнями. Как я уже сказал, данная платформа крепится при помощи двух ремней, имеющих шарнирную пряжку. Данная пряжка легко расстегивается и застегивается. Обхват вокруг ноги регулируется при помощи двух прорезиненных ремней, застегивающихся на фастекс фастексы пришиты не напрямую, а через широкую и очень тугую резинку, что не дает платформе болтаться, но при этом имеет некоторую эластичность и не пережимает ногу. Обратите внимание, платформы бывают левыми и правыми. Вы можете надеть на левую ногу правую платформу, но тогда фастексы будут сзади, и это будет не очень удобно. Также на задней стороне имеются два резиновых элемента, уменьшающих скольжение. А спереди имеются ячейки моля площадью 6 на 4. Данные платформы, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.